E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Glitterando Jogos, o X. Hoje vamos continuar com Mr. Mosquito. Essa já é a terceira parte. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente, que vai estar tá aqui no card. Esta é a habitação de Kenichi e Canello. Han pulverizado repelente sobre a porta, assim que não te acerques a ela. sobre todo porque podrías verte atraído hacia ella cuando se abra o se cierre. Canello se ha dado cuenta de tu presencia. ¡Estoy harta! ¡Me pica todo! Así que tenemos a un mosquito astuto, pero vamos a atraparlo. ¡Ja! Quiero ver. Yo, estoy me está volviendo loca. ¡Ja! No contaban con mi astucia. Mírame la cabeza, y todo por culpa de un mosquito. Nadie me creerá en el trabajo. ¿Qué quieres decir? Eso no es culpa del mosquito. Sí lo es. Esto no habría sucedido si el mosquito no hubiese estado allí. Eso, Rana, mira, fienda <laughs> A Yaka también le picaron aquí. Si no hacemos algo, ¡Me pica todo! Ah, ¡Es la primera vez que me pica un bicho! ¡Me pica tanto que podría morirme! No vas a morir. <laughs> Ah. No podemos hacer una foto así. Y yo que había traído una cámara nueva. ¿Cuándo ha sido eso? ¡Escucha! Ah. Estoy seguro de que hay un mosquito en esta casa. Debemos organizar una estrategia inmediatamente. ¡Kenichi! ¿Qué estás haciendo? ¡Y yo, Tenemos que hacer algo al respecto. Hemos usado un montón de insecticida y no ha funcionado. Necesitamos tomar más precauciones. Kenichi, además de poner espirales, he rociado de insecticida las puertas de nuestra habitación. ¡Opa! Es un peligro. Usaremos todos nuestros recursos para exterminar a ese mosquito. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Oh, Kenichi! ¡Eres tan fuerte! ¡A por él! Ah, pueden ver! Vocês são grandes, mas não são dois. Tamanho documento, Lo único que me empuja a combatir es el amor. El amor a mi familia. Vamos lá! Fase 9. A veneno no ar. Faça a caneia desmaiar. E chupa o sangue dela. Um depósito extra. Toma! Opa! Ah! Ataque o ponto fraco. Depósito extra. Não! Opa, cuidado! Errou! Faz o quê? Ah! Ela é maluca! Errou! Só nisso! Ah, quebrou o pescoço! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Bom, agora só falta o extra. Vai! Beleza, é isso aí. Vencemos. Será que ela morreu? <laughs> Kenichi é fracassado. Não, ainda está viva. Canello ha luchado com valentia, pero tú eres muito melhor. Ah, obrigado. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então não esqueça do like. Rena já se ha dado cuenta de que estás en la habitación. Mami! Rena, ¿Cómo van los preparativos? Perfectamente. Las habitaciones están llenas de matamosquitos. Nada va a escapar de aquí con vida. Tenemos que tomar medidas extremas. Pongamos más matamosquitos eléctricos. Hmm. Voy a acabar con el enemigo de mamá. Y ahora, nuestra tercera batalla contra Rena. Mas o está acontecendo? Isso, acaba com o spray. <laughs> tá parecendo eu jogando todo o inseticida fora. Décima fase. Está cheio de armadilhas. Faça a rena desmaiar e chupe o seu sangue. Um depósito extra. Ah, já começou bem. Ah! Mas se foi um coração. Capaz com este. Faz o quê? Nossa, que chutaço! Agora, vai! De novo. Opa! Ataque das corujas. Ah, maldita! De novo! Ah! Nossa! Toma! Ataque o ponto fraco. Vamos lá, onde é o ponto fraco? Agora! Vai! Toma! Milagro <laughs> Vai! Seu sangue me pertence agora! E aí, não quer perder os próximos vídeos? Então eu aconselho se inscrever e ativar as notificações. Beleza, é isso aí! pica tanto. Cuanto más se rascan, más les pica. ya te han localizado. Ten cuidado. Certo, entendido. y oh, cara Así que has derrotado a Canello y a Rena, ¿verdad? No, no, no, no. Fake news, fake news. Ih, ó o chapéu do cara. Décima primeira fase. Está cheio de inseticida o chão e as paredes. Faça a Kenichi desmaiar e chupe o seu sangue. Um depósito extra. Toma! Ataque o ponto fraco! Mas o que é isso? Nossa! Não, não, não foi outro mosquito. Kenichi, el milagroso. O quê? Hadouken! Quero fazer Ah, o que é isso? Já te tenho. La ilusión, Kenichi. Cara. Kenichi, el milagroso. Ah. Cómete esto. Nossa. Como reagir a isso? Ven. Kenichi, el milagroso. Sai, sai, sai, sai. Ven. Errou! conseguido sacar lo peor de... ¡Te cojones! La ilusión... No. ¡Ja! ¡Vai, vai, vai, vai! <laughs> Beleza, beleza, beleza. Kenichi é Milagroso. Coração. Ah! Nossa, el milagroso. Aquí o depósito. Pronto. Maldita sea. No quería usar esto, pero... Te cogeré, maldito. La ilusión, Kenichi. Error. Kenichi, el milagroso. Ah, quiero que acertado ahí Hadouken! Ven. Ah, ele acertó así, ven. ¡Toma! ¡Qué monstruo! Has conseguido sacar lo peor de... Ya te ¡Ah, calla boca! La ilusión... No. Vai! ¡Poi, um o Ya era. Estoy cansado. ¡Eso conseguimos! Beleza! Es hora de ir a la cama. Eso ahí derrotamos a familia toda. Y vamos ¡en frente. El otoño está a la vuelta de la esquina. Necesitas algo más de sangre para pasar el invierno. Ve a las habitaciones y chúpales la sangre a todos. Muy pronto el humo de las espirales llenará toda la casa. Chupa sangre antes de que esto suceda. Esta es tu última oportunidad. Chupa todo lo que puedas o lo lamentarás. Madre mía. ¡Tarán! ¡Y, Ayaka! ¿Qué pasa? ¿Dónde está todo el mundo? No sé. ese humo? No me lo puedo creer. ¿Un incendio? Oh, ¡Esto es terrible! Um incêndio? Então 93. Liga pros bombeiros. Diz que é 193. <laughs> A sucção definitiva. Se apresse e chupe o sangue dos três Yamada. 3 depósitos extra. Ok, vamos lá. <laughs> A Yaka tava na casa até agora. Um depósito. Tudo isso rolando e a Yaka ainda tava na casa. Cuidado com os inseticidas. Dois depósitos. Falta um. Três depósitos. Pronto. Agora só falta enchê-los. Vamos lá. Aqui estão as portas dos quartos. Ha. Vou começar pela arena. Vamos lá, vamos lá. <laughs> Opa! Sai daí, sai daí! De novo. <laughs> Droga! espera a Rena se acalmar. Para seguir adiante no jogo, precisa ter todos os depósitos extras coletados. Pronto. Vai. Ha! Mosquito ninja, rapá. E vamos lá. <laughs> Nossa! É muito difícil acompanhar a barra azul. Vai, vai, vai, vai, vai. Só mais um pouco. Falta pouco. Isso! Ah, moleque. Rápido, dá o fora daí. E vamos pro próximo. E vamos para a próxima vítima. E agora caneio. <laughs> Vai. <laughs> Nossa! Que escapada! Ah, outra escapada ninja. De novo. Falta pouco, vai. Isso! Vambora! Ótimo, falta um. Descendo as escadas. Opa, cuidado com inseticida. Vai. Pronto, agora que é Nietzsche. <laughs> Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Conseguiu, sai da casa. Beleza, se dá fora daí. Mike ainda No No quiero hacerme fotos con esta pinta. Las haremos otro día. No entiendo por qué... Renan, solo tiene sentido hacerlas hoy. ¿te has acordado? Pues claro. Hoy es nuestro aniversario de boda. Oh, Kenichi, te has acordado. Pensaba que lo habías olvidado. Rena se parece cada vez más a ti ah. cuando eras joven. Bueno, en ese caso no puedo hacer nada. Me rindo. Ah, Mr. Mosquito, arruinou tudo. Bueno, Michi. Eh, eh, no has entendido. Vamos, date prisa. Ya voy. Date prisa, que Michi. Mr. Mosquito! final <laughs> foi genial. Calma que ainda tem mais. gato correu. E olha aí a caeta. quiser que continue, deixa aqui nos comentários. Que ainda tem a segunda metade do jogo para completar. isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo. Ainda não acabou, o jogo continua no próximo episódio. Até lá!